मत डीजे मुन्ना सिमरी डीजे मुन्ना सिमरी को जाने कहीं नहीं जा जाने कहीं नहीं हो जा जाने कहीं नहीं जा प्यार नहीं खेली खल प्यार नहीं खेली खल हाथ के लकीर में नहीं खुदा के दीर में जा प्यार नहीं खेली खल हाथ के लकीर लेवे सर पर प्यार भूत सवार हो चला काजल हाथ हमार ए बदन पर कपड़ा चपरासी के जरूर बले की राजा के दिन के रानी तू ही बड़ू हम खतानी हाथ छोड़ो हमार अच्छा हमसे ज्यादा प्यार तो के केवनी के कर सकत हम खतानी हाथ छोड़ो हमार अच्छा हम तो के बहुत खुश रखे हाथ छोड़ो हमार I'm zamana पीर में नहीं खुदा के दीर में जान प्यार नहीं खेली खल हाथ के लकीर में नहीं खुदा के दीर में जान अगर एतराज है इस जमाने दो दीवारों के जीने से अगर एतराज है इस जमाने को दो दीवानों के जीने से वो तो एक हटा दे इस दिल का सिस्टम सीधे से से बनते मसल से बनते मसल बाड़ू तू शरीर में नहीं खुद तकदीर में जा